嗨，大家好，我是台湾大家王老师，我是王睿智。那我们今天要来介绍的是实用生活英文绘画这堂课程。这堂课程相信大家有在网络上有看到了哈。那这堂课程主要是用手机就可以在家哈购课，然后呢轻松的去学习口语表达的英文的课程，是属于基础英文课程，就是简单。我想要去跟外国人轻松表达，那这里面你就可以帮助到你哈。 那如果你要比较深入的，那这堂课程就比较不适合你，OK？那我们来看一下这堂课程呢，主要有二十七分二十七秒，好，那是由老师呢亲自拍摄。第一单元的话呢，Unit One 是自我介绍篇，自我介绍是 self introduction。 那在第一单元的部分呢，我们会分成两个情境，第一个是学校或其他场合自我介绍，第二个是跟外国人自我介绍或打招呼。那第一个情境，学校或自我介其他场合自我自我介绍，主要是老师会带入自己的自我介绍去教大家。好，那你可以照老师的范例去学习。好，我会把我自己想要跟呃，就是别人自我介绍的部分放上去。好，那我通常都是这么说的。第二个部分是跟外国人自我介绍。 跟他打招呼，那相信这就蛮实用的。接下来看，来到 Unit Two 邀请是 Invitations，学习呢第二单元的邀请，可以呢邀请好友到家里来。当然，邀请我们分成答应他，好，第一种是答应，第二种是拒绝邀请。所以呢就可以呃学到两种表达方式，第一种是答应好友邀请，第二种是拒绝好友邀请的英文就可以轻松开口说。Unit Three 拜访 Visiting，那学习第三单元的拜访。 好，那第一个呢，我们有分成两种说法，第一个是客户拜访时的说英文，第二种是朋友拜访时这两种情境。接下来的话呢，就来到 Unit Four 帮助跟协助篇 Helping。那第四单元的部分呢，本章节可以学习第一个和帮忙协助，第二个当你不不可以帮忙协助的时候，要婉拒的时候要怎么说，好，这都有清楚的口语表达。接下来就来到 Unit Five 赞美 Complimenting。 那学习第五单元要赞美别人的时候呢，第一个是分成个人赞美，第二个是分成啊公司赞美啊。那再就来到 Unit Six 天气篇，天气 Weather 篇。那天气的话呢，要表达今天天气如何，英文怎么说？有两句常用的英文说法，老师会教给你。再的话呢，还有相关的英文句子学习，老师都可以让你轻松开口表达说英文。 那接下来就来到 Unit Seven 再见篇，再见的部分就是 goodbye，所以呢，本文除了再见 goodbye 的说法之外，还有哪些其他可以用说表达我要说再见的英文说法也是非常实用的。最后呢，来到 Unit Eight 兴趣嗜好篇 hobbies，好，那第八单元的部分就是要来表达兴趣嗜好的时候，英文要怎么说？比比如说，我要来表达我热爱拍照，热爱唱歌。 对英文感兴趣，喜欢去旅行，热爱跳舞时候，都有它的英文说法哦，能够让你轻松开口说英文。以上就是今天呢，呃，老师所介绍的实用生活英文绘画完整的课程，就是这八单元。那我们呢也会不断的去扩增我们的这个单元，好，有可能会之后你看会有第九或第十单元，但是现在的价格就是。 目前的这个状况，可能以后都会再调整价格，所以呢，越早买好，早鸟买，越早买越便宜。好，趁这个时候是这个价钱的三千块的时候，赶快选购，以免呢之后这个价格可能就会呃往上调整。因为随着老师的课程不断扩增，那费用当然会越来越高。但是呢，如果你现在用三千块买，可能你之后就可以看到，比如说现在有八个单元，可能之后看九个单元或十个单元，但是你都不用再花任何的。好，这个课程生活使用手。 英文就不用再花任何的一毛钱，这样子可以让你享受到比较多的资源啊。比如说呢，之后还会推出不一样的，比如说在餐厅的场合会怎么表达或什么，我们都会扩增在里面。但是现在三千块就是八堂课啊，那有可能我们还会再增加别的情境，那会不断的扩增我们学习内容跟学习资源，能让大家享受。 那大家也可以上台中大家教网站去啊，收看更多的一些啊免费的学习资源。老师也都有成立网站，甚至还有写这个免费好康部落格，大家有空可以去看。那以上是今天的实用生活英文课程介绍，希望你会喜欢。啊，有兴趣的观众啊，想要了解更多，也可以上 YouTube 搜寻台中大家教，或者上 Google 搜寻台中大家教，就可以直接联系老师来做啊，直接啊一对一的 one by one 的英文。 课程的教学，因为老师在这一行已经教了九到十一年的经验，好，我已经教了英文，已经教很久了，所以希望呃，相信对大家一定有帮助的，对，也可以给大家就是实用的建议跟看法。那我们今天影片就到这边结束，我们下次见，再会。